с собой Раньше я не мог бы подумать Как мне обрести души покой Мне друзья советуют решиться Просто подойти, заговорить Я пытаюсь к этому стремиться И о чем-то все-таки спросить

не замечать. sunshine. замечать.